لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو اليوم الأعظم والأشهر عند المسلمين وفيه وقعة حجة الوداع لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم كان اتفق في حج صلى الله عليه وسلم أن يجتمع عيدان يوم الجمعة ويوم عرفة فجمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في حجته وهي الوحيدة في حياته صلى الله عليه وسلم والتي اختتم بحياته جمع لهم الجمعة وجمع له يوم عرفة واجتمع المؤمنون يوم عرفة أما لغير الحاج فيسن صيامه بل ورد عند مسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة يعني بصيام سنتين فبالمناسبة أدعو إخواني من لم يستطع صيام هذه بقية التسع أن يركز بل يلزم نفسه بل يحرص كل الحرص على أن يصوم اليوم التاسع فدعونا وإياكم لمن لم يحج هذا هذه السنة أن نتواصى في اليوم التاسع أن يكون عندنا شعائر تعبدية ويظهر لملة الإسلام كالصيام وكثرة التلاوة وكثرة الذكر وتخصيص هذا اليوم للعبادة وللاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خففوا في هذا اليوم من الزيارات الأسرية خففوا من المناسبات الاجتماعية خففوا من الاتصالات والكلام الغير نافع الغير مجدي اجعلوا هذا اليوم التاسع يوما أسريا أنتم وأسرتكم حاولوا أن تصوموا هذا اليوم لتفطروا سويا وتدعوا قبل الإفطار لأنه يوم عظيم يكون فيه الحجاج يوم عرفة في الصعودات يجأرون ويبكون وهم وهم محرمون وهم كاشفو رؤوسهم وهم شعث وغبر وفقراء ومهازيل ومحاويج أمام الواحد الأحد فيجتمع في هذا اليوم عزة الإسلام وعظمة الإسلام لأن هذا اليوم يوم عرفة حجه عليه الصلاة والسلام كما قلت وبالمناسبة الأفضل الحج ألا يصوم يوم عرفة فإنه صلى الله عليه وسلم أفطر وشرب لبنا صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ليتقوى على الحج لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أعلن فيه قضايا كبيرة أعلن فيه التوحيد الخالص واعلن حقوق الإنسان واعلن تحريم الربا وحفظ آه، الدماء واعلن فيه مساواة والعدل والإنصاف وحقوق المرأة في خطبة ما سمع الناس بمثلها سمعها أكثر من مائة ألف صحابي فكان كل صحابي في الخيمة يوصل الله صوته عليه الصلاة والسلام إليهم فتحدث صلى الله عليه وسلم ثم لما انتهى أنزل الله عليه وهو في عرفة هذه الآية الفريدة المجيدة الباذة البازة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأنا أقول أي نعمة تمت على رسول الله عليه وسلم أهي النعمة المادية وهي وهو على ناقة لا تساوي 100 درهم وهو بثوب ممزق وفي بيت طين ولا يشبع من خبز الشعير وينام على الحصير بل النعمة الرسالة التي بعث بها الهدى الصلاح الصلاة التوبة الاستغفار النجاة الفوز النعيم الأخروي طريق الجنة طريق الهداية إلى الصراط المستقيم عزة الأمة إخراج الأمة من الظلمات إلى النور نصر هذه الأمة مجد هذه الأمة تسجيل تاريخ هذه الأمة عبر القرون فهذا هو الفوز الذي تم عليه آه، عليه الصلاة والسلام له ذاك اليوم لأمته فنحن كما قال البوصيري بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا